как первый. Масло плавает в воде. Шаг второй. Человеческое тело на 70% состоит из воды. Шаг третий. Идем подождем, и ты знаешь, что все наконец-то могут летать. Жди. Что происходит? А ты? Где я? Где все? Где кортик? Тоби? Но, ну, черт возьми, с тобой случилось? Кто это сделала? Какого? Не подходи. Отойди от меня. Говорю, отойди от меня. что я сделал. Это не моя вина. Почему? Я просто... Я просто троллю. Да? Это не моя вина. Да. Я просто троллю. Да, троллинг. Все это просто троллинг.